چھِ اَنان كیانا پورِ آب آرتھِ آب یہِ یہِ ماربَل نالہٕ منٛز چھِ اَنان تَتھ حظ چھِ ہوٗنۍ وَسان یِرٕ سُے آب چھِ أسۍ کھٮ۪وان مگر یَتھ گامَس چھُنہٕ کانٛہہ حِسابہ کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَسہِ تحقیٖقات کانٛہہ منسٹر آب دِمو یَتھ گامَس دٔہمہِ بٔہمہِ سٕنٛز کورِ حظ چھِ بِچارٮ۪ن گٔمژٕ بَہہِ بَجہِ اَکہِ بَجہِ چھِ یِوان اورٕ آب نوٚٹ ہٮ۪تھ تِم کُس حظ پَتہٕ کُس نوٹ تِم تِم کیٛاہ کَرَن پَتہٕ بِچارِ پانَس پانس ڈِسکہٕ یِم آب أنۍ أنۍ گوٚمُت کانٛہہ کٲمٕے اَسہِ یِوان گَرَس منٛز کَرنہٕ غریٖبی آیہِ وۄنۍ مان ژٕ ییٚلہِ أتھۍ آب پریشٲنی سۭتۍ روٗدۍ کانٛہہ کٲمٕے ستى اَسہِ یِوان کَرنہٕ اکھ حظ چھِ ییٚتہِ کۄل اَتھ حظ چھُ موٚکُر آب آسان پٮ۪ٹھ کِنۍ حظ حظ یِم گام اَتھ بَسان چھِ ہُنٛد آن ات بسان تمہن لیٹری ہو سسٹم اتوت تو نمبر اک زی نلک تمام تَمہِ پَتہٕ تہِ حظ چھِ کن گژھان تَمہِ پَتہٕ حظ تم پھر تمہن عادت عارت منٛزٕ یِوان تور آب أنِتھ تہٕ منٛزٕ یِوان ییٚمہِ انت تو منے یم کن بہت پارانت میم موج ٲس نہٕ نوٚٹ تُلِتھ تَمہِ پَتہٕ حظ تم گٔیَس بہٕ مجبوٗر آب اَننہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ کِنۍ مےٚ پَرُن ترٛوو میرے تہٕ مےٚ کٔر پَنٕنۍ زندگی بُرباد تہٕ آز حظ چھَس بہٕ آج حس بہت وایا پشتا ام موجود پشتا تمام کوران باقی گنکا ہن پہ مل تمل بہت پا تاکہ یہ مجبور پور ترانک امچہ کوری ساری دربدر گئی کہیں تنہی پاران گژھان بیٚکِس گامَس منٛز بیٚکہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَنان آب پَتہٕ حظ لوٚگ لوٚگ أمِس أمِس أمِس دَب دَب کانٛگٕر ہٮ۪تھ دٔبِتھ حظ پیٚیہِ کانٛگٕر اَتھَس پٮ۪ٹھ بانہٕ وانہٕ امس ؤسِتھ اَتھَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ حظ نی یہِ تہِ ہاسپِٹَل پَتہٕ حظ پی یِم اوٚنٛگجہِ زٕ أمِس تَتہِ تہِ میں ڈسٹرک بڈگام کے پبلک ہیلتھ ایگزیکٹو انجینئر سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اس گاؤں کی طرف غور و فکر کر کے ان کو اپنا حق دے تاکہ یہ ان مشکلات سے دور رہ سکے اور گندے پانی سے پیدا شدہ بیماریوں سے محفوظ رہے میں معزز سامعین سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ zero one nine five one two five five two four nine پر فون کر کے متعلقہ حکام کو بیدار کر کے ہمارا بھرپور تعاون دے کے اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے میں رفیقہ سرپورہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے